moja ya pati tulivu sana inafanyika mahali tulivu na tuko watu watulivu. Okay. Mr. Mwanya huyu hapa, comedian ambaye hana mpinzani. Mambo vipi? Kama kawa, shwari. Mzima? Mzima kabisa. Kuna vitu vyako ndugu yangu vinanikosha sana Instagram. Eh, hey, uh, Mungu ana bless, vitu vinaenda, vitu vinaenda sana. Yeah. Okay, ah, kwa tuzungumzie kazi ambayo unaifanya. Uh, tumeona sasa hivi tumeona sasa hivi mambo yamekuwa mazuri sana kwa upande wako na alhamdulillah vitu vinaonekana. Uh, tuanzie hapo kwanza kazi unayoifanya na imani kuna uzuri wake na ugumu wake pia. Kwenye upande wa ugumu, ah, ugumu ninakabiliana nao na nimekuwa niki, nikifuatilia sana maoni ya mashabiki zangu, kwa sababu watu wa mwisho mashabiki ndo wanaoona. Kwa hiyo nimekuwa mtasha sana kwenye kujua mashabiki zangu wanahitaji nini kwa hiyo kwenye changamoto hazikosi, lakini napambana nazo sana. Yote katika yote ni katika kuwa bora. Ukiona huoni changamoto, basi una matatizo, lakini kama una uwezo wa kuziona changamoto, basi ndio nafasi nzuri, ndio nafasi yako hiyo, manake una uwezo wa kuziboresha and then ukawa, ukawa perfect. Yeah. Yeah. Sasa hivi bwana, kumetokea na mambo mengi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Watu wanatumia mitandao ya kijamii kwenye njia tofauti, lakini tumeona Mr. Mwanya anatumia kwenye kuelimisha, kwenye kukosoa kwa wale watu ambao wanatumia Instagram, TikTok kwa ajili ya kuumiza wenzao, kwa Mr. Mwanya kwanza, tuanze kwa hawa nawaweka wapi kwanza? Hao mimi sio marafiki zangu. Eh, mtu yote ambaye anatumia mtandao kwa ajili ya kumuua mtu kifikra, kumuua mtu kisaikolojia, kumuua mtu katika namna ya kawaida, huyo mimi sio rafiki yangu, na ndio maana mimi nilichagua comedy. Comedy imelenga kwenye kufurahisha, eh, imelenga kumhudumia mtu wakati ambao yeye ana, ana stress wakati ambao yeye anahangaika kuitafuta furaha. Kwa hiyo kwa hiyo niseme tu kwa ufupi kwamba watu wa design hiyo hawafanyi kitu kizuri. Mtandao sio ukiwa, ukiwa hashi ndo unakutaka una, una uwe, ila mtandao ameni ukiwa na kitu chochote kizuri mtandao unakupokea na kinaonekana na kinakubadilisha maisha kabisa. Yeah. Umekuwa hauna timu huko kwa Diamond, huko kwa Harmonize, huko kwa Alikiba. Ah, umesapoti pia kazi nyingi sana za wasanii ambao sasa hivi wanaziachia. Kwa kweli ni wasanii wa aina gani hawa ambao tunaweza tukasema wanaenda wanakosoana wenyewe sasa, endapo wewe unatumia Instagram yako kwenye kuhamasisha, unawasifia hawa wasanii wenyewe wanatupiana vijembe, wanaumizana, wanazungumziana vitu tofauti. Ah, huo ni utoto, mi naweza nikasema huo ni utoto. yani msanii kabisa eh, unaacha kutumia muda wako kwa ajili ya ku, kwa ajili ya kudili na jamii, kwa sababu unavyokuwa msanii inabidi udili na jamii, sio udili na msanii mwenzio. Kwa hiyo ukiona msanii anadili na msanii mwenzie, ana akili bro yani chizi kabisa, ni yaani punguani zilo foolish kabisa. Kwa hiyo Mario na Rayvanny kwa hichi ambacho kinaendelea, wewe una maoni gani? Ah, Rayvanny na Mario hawana tofauti. Yani swala la Paula pale, sijui Mario kamshona Paula kwamba Rayvanny kamaindi, hamna. Rayvanny kuna Faivani au ni mahusiano, sema tu mashabiki ndo wanajaribu kutengeneza vitu kama hivyo, lakini Mario na Rayvanny hawana tofauti, hawana tofauti kabisa, hawana tofauti. Kuna watu ambao wana utofauti na unaona kabisa kwamba yeye eh, anapasua anapasua eh, lakini lakini kwa kwa Rayvanny na na Mari, hapana hapana hapana hapana. Sasa Mr. Mwanya, wewe watu unaona kabisa watu hawaelewani bana, wewe unasemaje? Hapana bana, unatuambia una uhakika gani? Ah, nisikilize kwa kukusaidia tu, mtu ambaye ana ana bifu yani, yani inabidi mumtafute Baraka da Prince na Alikiba ndo muwapatanishe. Kwa nini kuna utofauti? Kwa nini kuna kwa kuna shida? Lakini Rayvanny na Mario, niamini mimi, hawana shida kabisa, yani hawana shida kabisa. Yani Paula anawasiliana na Rayvanny hadi leo na reivani amini reivani anawasiliana na Mario hadi leo kwa sababu tayari wameshafanya wameshafanya nyingi wameshafanya kazi nyingi na kuna kazi nyingine nyingi inabidi zije. Mi Mario ni, ni, ni rafiki kwa sababu tumekuwa amekuwa akinishirikisha project zake nyingi sana. kwao nijaribu kuoji nikamwambia bro, mbona sasa mbona kama sasa inakuwa sio kweli, kwa sababu Rayvanny naye family, wewe mwenye family lazima mnakumbana wenyewe. Akaniambia mdogo wangu mwanya kausha, haya ah, ni mahusiano, hii ni business eh, fresh kwa amna mimi nakuchana amna ni mashabiki ndo wanapamba moto. Sawa, la kumalizia, <laughs> eh. maana mimi napenda interview ndogo afu tamu la kumalizia, kumekuwa na mazoea sasa hivi ya kutengeneza trending za mahusiano. Tumeona Kontawa na Feza Kesi walikuwa wana vikribu fulani hivi, sasa hivi tumeona nyimbo hii hapa. Kwa nini kumekuwa na hizi tabia? Uh, nafikiri nafikiri wanakosea kubuni mbinu mpya ya kupitisha mziki, kwa sababu Kontawa na Feza Kesi hiyo inajulikana kabisa, hawezi kudeti, yani hawawezi. Feza Kesi hawezi kabisa. Kwa nini? Kontawa. Kwa nini? Hana hela Kontawa. Kontawa ndio imemtoa champion, ameingiza shilingi laki sita kwenye ile nyumba ya champion. Kwa hiyo pesa za kusema atampa Fedha Kesi na Fedha Kesi, mimi Fedha Kesi nilikuwa kuna kipindi nilimtaka, akaniambia mwanya, hela una mimi kunideti mimi kiingilio tu cha mahusiano mwanya ni milioni tano. Umeona? Kwa sasa unaona kabisa kwamba nini ni, ni, ni, ni romance. Kwa hiyo ndio maana mwishoni kabisa Faiza Kesi ametoa project yake ya wimbo amemshirikisha Kontawa. Kwa ni, ni, ni rumors ili kazi itoke. Sasa hizi kutumia kutumia kutumia hizo tekniki za kimahusiano kwa ajili ya kutoa kazi zimeshapitwa na wakati. Kuna njia nyingi za kupitisha mziki. Mtu kama J Melody sawa, mtu kama Mario hana muda kabisa wa kutrendisha kitu ili atoe kazi. Toa tu kazi nzuri, watu wanaelewa, watu wanaona. Siku hizi simu, kila mtu ana simu kubwa, kila mtu anaelewa nini kuhusiana na mtandao. Hakuna mtu mshamba, hakuna mtu ambaye aelewi Sawa, mimi kuna kipindi fulani nilijaribu kuonesha na, na, na, na mtaka Dida, sawa, Dida Shaibu ule pale wa WhatsApp, nilikuwa na najisnap, namlilia kabisa Dida, ili ni trend, Dida, namtaka Dida, Dida oya Watu walinifuata wakaniambia, wewe mshamba nini wewe? Dida unamweza Dida mama mtu mzima vile? Nikamwambia bro, mimi nataka nitende, akaniambia acha, watu wanaelewa, acha huo utoto. Kwanzia hapo nikaacha. Leo hii nimebadilika, nimeimprove kwenye masuala ya mapenzi mapenzi ya wanawake nimeimprove. Ukiona mtu nimempost, jue tayari nimeishi naye kibosi, si feki, nimeishi naye kibampani shega. Nashukuru sana kwa tamu yako. Huyo ni Mr. Mwanya, tulikuwa naye hapo kwenye party. Nashukuru sana. Hamna noma, poa.